she's a いなあシータ最高時 Yeah Who's that? Uh-huh She's a psycho I am Selena Yeah Uh Station, please, yeah Uh-huh シートインディスト本気ならシストナイスのパストアイムインシストグラスのカシスプロ磨くプロのプロラブシート2枚ギフトレッツゴーリフト尽くすのがベストドンリードヘイト変わんないフェイトで招くフェイムリフワンフリー Yeah 天井のシート眠らないシープ動き出す心臓と落ちないマグロ叩き上げて乗り出すピースラブシート見舞いキス走らせるフード盛り上げるムード乗れるならグード仕掛けるトラップバルーンのトリップ膨らむストマックラブシート見舞いキス音鳴らすチューン My name is Selena のけたチューン稼ぐ数可能性無限なゲイなゲイなギリラギリペイン流すレイン Yeah ああ、uh, uh. say yeah. Uh, she's a psycho chick, yeah. Yeah, yeah, what's up? セリナです。えー、チューンズや音楽サイトに、えー、シングル My Name is セリナをアップさせていただいております。えー、ぜひダウンロードしてください。えー、いろいろなラッパーの方にどっかり乗っかっていきます。えー、Life is beautiful. バイバイ。